В интернет попали. Я не знаю, он на интернет попали. Я не могу. Он записывать не могу. Сейчас его даже туман стал. Не, не интернет не работает. Ну всего, ну всего. Ты такая... Ой, интернет не работает. Саид. Саид. Бай, бай. Ой, ладно. bleu. Так лучше не работает интернет, не могу понять, что это с интернетом. Ну, это интернет, я так удалить надо, но это не работает. Интернет не ловит. А, интернет не ловит. Интернет не ловит. Вот, видишь, что интернет не ловит. Да, интернета нету. Ну, смотри, смотри, вот интернета нету. Да, такой закачеванил. Интернета нету, все такие-то. Ну ладно, пока. А, чё, блин, а как его завис? Я не могу видео знать.